Ողջույն սիրելի հետևորդներ։ Այսօր ես ուզում եմ ցույց տամ ձեզ մեր մոշը սկսվում է հասնել առաջի վերքահավաքն է, ասենց ասած։ Ես ուզում եմ դուք էլ տեսնեք տարբերությունը նոր-նոր սկսվում է։ Սա առաջի սևացածներն են ես ուզում էի հավաքեի համ էլ ասեցի միացնեմ նկարեմ ձեզ էլ ցույց տամ դուք էլ ինքներդ տեսնեք սիրելի ընկերներ Մեր մոտ նոր նոր ուզում է Եսե կեսը հելը կարմիր է, լրիվ չի սևաց է Սենց ամբողջությամբ հելը պետք է սևանա Շապերը շատ լավն է Որակային առումով խոսք չկա։ Չափսերը, որակը, բերքը մաքուր, ոչ մի դիզի տեսքով, դիզի նման խնդիրներ։ Ես այս տարի եմ ճիշտն ասած ճիշտ ժամանակին սկսեցի բուժումները ու ճիշտ դեղերով։ Անցած տարի նորից էլի տզի դեմ պայքարում էինք, բայց այդ խնդիրը չէինք կարում վերացնեինք, որովհետև դեղորայքը ճիշտ չէր։ Այդքան բուժում էինք անում, բայց անօքուտ։ Հիմա որ ես նայում եմ, տարբերությունը ահավոր զգում եմ անցած տարվա բերքի ու այս տարվա բերքի, անցած տարի շատ-շատ էր տզով վարակված, իսկ այս տարի բավականին առողջ է սիրելի հետևորդներ, սիրելի ընկերներ շատ լավ է թե մաքրության առումով, թե խոշորության առումով թե բույսի առողջ լինելով, բերքի առողջ լինելով, ամեն տարբերակով էլ շատ լավ վիճակում է գտնվում։ Ես կհավաքեմ կվերջացնեմ, մի հատ էլ հավաքած վերջում ցույց կտամ ձեզ։ Սիրելի ընկերներ։ Վերջացրեցինք, սիրելի ընկերներ։ Մեր առաջի հավաքը այս փոքրիկ հատվածից կազմեց այսքան ճիշտ ասած չեմ քաշե քաշով ինչքան է բայց ստե քաշը չի կարևոր ստեղ բերքի որակը առողջ բերքի որակն է կարևոր սիրելի ինգերներ բոլորիդ մաղթում եմ առողջ բերք առողջ բույսեր հետևեք, գրանցվեք, մեծ սիրով ձեր հարցերին կպատասխանեմ, սիրելի ընկերներ։ Ստեսություն։